E, no, prawdopodobnie mnie nie znacie, bo jestem tutaj e, po raz pierwszy. E, I od razu tutaj zaznaczę tylko jedną rzecz. No nie jestem programistą, prawda? Nie będę tutaj od strony technicznej bardzo się dawał. Bardziej od strony designu, tutaj będzie, podejdziemy do tego user experience, do tego doświadczenia użytkownika, tak? Zazwyczaj E, zazwyczaj stoję przed studentami, no dzisiaj troszkę, troszeczkę inna widownia, ale mimo wszystko jakiś tam stres jest. E, ewentualne wpadki proszę ich wybaczyć. <clears throat> Dobrze, więc tak. Linux e, User Experience, czy w ogóle coś takiego istnieje, czy możemy o coś takim mówić? Mm, ja tutaj będę głównie się odnosił do, do tego systemu, który dosyć niedawno ujrzał jako taką stabilną wersję E, czyli właśnie elemencie OS. E, I najpierw może zdefiniujmy sobie mm, tutaj e, user experience, co to takiego jest. No i tutaj cytując za Wikipedia, tak, produkt w naszym przypadku bardziej system operacyjny, tak, powinien no, być, być atrakcyjny tak, dla użytkownika. To jest mm, jakby sprawa no, najważniejsza, bym wręcz powiedział użytkownika w stronę tego użytkownika końcowego. Tak ja tutaj się stawiam dzisiaj w sytuacji takiego właśnie end-usera, który dostaje powiedzmy komputer i, i pierwsze co zwraca uwagę to jest właśnie jego wygląd. Następna sprawa, no właśnie też funkcjonalny, tak, czyli tutaj e, aby ten system pozwalał nam wszelkie zadania wykonywać e, bez problemu, żeby nam nie stawał jakby na drodze, tak, ten system. Żebyśmy mogli swoją pracę bez problemu wykonać. No i właśnie tak, trzeci punkt żeby to samo korzystanie jakoś tam przyjemność sprawiało, żeby system fajnie e, działał. No, okej. Okay. My się tutaj skupimy, ja się skupię e, głównie na tej e, pierwszej kwestii, czyli właśnie na wyglądzie, tak? Po prostu na wyglądzie systemu. Okej. no i tutaj właśnie pojawia się ten termin, tak? Windows że Experience, to sobie w skrócie E, nazwałem Lux. Czyli czego byśmy tutaj jakby oczekiwali, tak? E, od systemu, jak użytkownicy końcowi. No na pewno wysokiej wydajności to już e, jakby od razu mamy, tak? W Linuxie, zresztą w Linuxach wszelkiej maści ta wysoka wydajność tutaj będzie. Mm, no głównie chodzi o, o to, abyśmy mogli sprawnie wykonać swoją pracę tak, na tym systemie możliwości personalizacji. No, e, tutaj jakby bez dwóch zdań, tak? Możemy robić co chcemy sobie. E, możemy dopasować e, system do własnych potrzeb i to też jest myślę dosyć istotna sprawa. Mm, obsługa nośników wymiennych, no to tutaj też, żeby bez problemu się wszystko samo prawda, automatycznie czy automagicznie e, montowało, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, e, no gdzie, gdzie jest ten pędrek, tak, który, który właśnie e, włożyłem, którego właśnie zamontowałem, tylko żeby to nam od razu prawda, system nie zasugerował na przykład, co możemy zrobić z tym pendrive'em. No właśnie, tutaj z angielskiego eye candy. Mhm. Ja się na co dzień angielskim zajmuję, także będzie parę takich terminów. Część e, da się powiedzmy na polski przetłumaczyć, no część niekoniecznie. Głównie chodzi o to, po prostu o tą e, atrakcyjność, tak? E, żeby, żeby system się ładnie prezentował. Mm, przejrzyste menu. No tutaj nie wiem jak to wygląda teraz sytuacja na przykład w najnowszych Windowsach, bo nie miałem okazji sprawdzić, natomiast no kiedyś wiem jak menu start mogło wyglądać, tak? zatłoczone, prawda, różnego rodzaju aplikacje, wszystko do jednego worka jakby wrzucone. Mm. Dlatego jest bardzo ważne, żeby menu było dla użytkownika przejrzyste, żeby móc sobie tutaj e, podszukać e, daną aplikację. No właśnie, tutaj wiąże się z tym e, kolejny punkt, czyli mm, no zazwyczaj chodzi nam o tutaj menu, w którym możemy sobie bez problemu odszukać czy to aplikację, czy dokument. No w różnych dystrybucjach no to będą różne mm, różne rozwiązania, tak? Czy to będzie dash y, Ubuntu, czy no nie wiem, jakieś menu, <coughs> tak, więc łatwo rzecz szukania chyba zauważył. Mm, posłuszny publik, no tak jak, jak to można tutaj y, zrozumieć. Mm, no to jest, bym powiedział, bardziej już, y, bardziej dla nas, tak, do tych użytkowników bardziej zakonstruowanych, żebyśmy mogli sobie ten pulpit też nas dopasować, e, dobrać sobie, dajmy na to środowisko graficzne, które nam odpowiada, tak? E, żeby ten pulpit tutaj był nam posłuszny, a nie odwrotny. Tak? Mm, no i tutaj będzie dalszy tego naszego e, user experience. No i mamy skróty klawiszowe, no to też bardziej dla tych bardziej zaawansowanych. Cała klawiszologia, tak żebyśmy sobie mogli tutaj ustawić, dopasować do naszych potrzeb żeby wszystko można było, krótko mówiąc, wypikać na klawiaturze, a nie myszki. E, kolejna e, sprawa to są te e, widgety, te sklepy, z tego co wiem, to, to KDE, prawda, mamy różne, różne widgety, ostatnio też w Cynamonie się pojawiały jakieś sklepy, z tego co wiem. Na razie takiej jakości byśmy powiedzieli jednej, no ale wszystko idzie w dobrą stronę. No i globalna aktualizacja, tutaj też wiemy o co chodzi. E, coś, co jest no, bardzo, bardzo fajną sprawą gdy właśnie w Linux, czy w ogólnie. idźmy dalej. Tutaj y, mamy różne już na rynku obecne e, standardy UI, czyli tego interfejsu użytkownika. No i dajmy na to w Windowsie 7 jest coś takiego jak interfejs Aero, E, w ósemce to się już nazywa model UI. Mm. No tutaj w systemach machowych e, od paru lat, no, też nie jestem ekspertem jak od Maca, <laughs> tak? natomiast z tego co wiem to się to nazywa Aqua UI w różnych tam odmianach e, czy wersjach. Mm, no i w Androidzie tutaj, no nie wiem, czy, nie jestem pewien, czy to jest e, jako takie UI, czy bardziej e, jako motyw, czy, czy temat systemu, no, ale powiedzmy, że jest to E, też właśnie e, swego rodzaju UI e, pod nazwą właśnie Holon, zwłaszcza tych nowszych Androidów. No i one stanowią swego rodzaju standard tak, w własnej dziedzinie te, te, te interfejsy. No dobrze, ale wygląd to też nie wszystko. Tutaj wspomnimy jeszcze o paru innych elementach na przykład e, właśnie środowisko pulpitu, desktop environment, no to e, tutaj mamy różne, tak? Zmieniły środowiska, różne różne środowiska też w innych systemach. Mm. O czym tu jeszcze możemy mówić? Na przykład o e, menedżerze plików, tak? No, tutaj każdy system będzie miał swój charakterystyczny menedżer, tak jak w Windowsie mamy Explorera, w Macu coś takiego jak Finder, o Linuxie zaraz też jeszcze powiemy. Mm, wspólny format pakietów takich aplikacji. E, no w Windowsie już od dawien dawna e, istnieje tutaj ten standard exe, tak, i wykonywalne. W Androidzie e, też od początku w zasadzie pliki APK. No i są właśnie te standardy tutaj w danym systemie. Mm, co ważne jest to no jedyny standard, tak? No i też możemy tutaj e, wspomnieć o hierarchii systemu plików, też e, każdy system będzie miał własną, e, własną hierarchię. No i teraz właśnie, przechodząc już do, do Linuxa, czy tutaj możemy mówić o standardach? Z jednej strony tak, no bo pewne standardy istnieją, no ale no zresztą zobaczmy, tak, co my tutaj mamy z jednej strony środowiska pulpitu różne, tak? Na przykład GNOME, KDE, KDE, Cynamon, LXDE i tak dalej, tak dalej, więc e, tutaj no, mamy tych różnych tworów, tak? Z jednej strony dobrze, tak? dla nas też dobrze, bo mamy e, wybór. E, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę takiego użytkownika początkującego, tak? Typu, no nie wiem, babcie, no to troszeczkę za duży wybór, tak? a to nie będzie wiedziała po prostu, co z tym zrobić. Nie będzie też wiedziała, na co się ewentualnie zdecydować, tak? Dokładnie, to każda zmiana... No. Mhm. No to też, no to ja myślę, że każda zmiana, każda zmiana tutaj powoduje jakby e, reakcję alergiczną z naszej strony. Więc to jest ten problem, tak? E, kolejna rzecz, no tutaj pewnie kojarzymy też o co chodzi, e, różne menedżery plików, tak? Jest tu też, no nawet nie wiem, chcąc ściągnąć jakiś program, tak? Ostatnio taki program widziałem InSync bodajże do obsługi Google Drive no i tam też e, na stronie, prawda, jak można było ściągnąć ten program, były różne e, wypisane, prawda, menedżery plików, czyli trzeba było sobie dokładnie wybrać, prawda, paczkę pod dany system, pod dany środowisko, pod dany menedżer plików, także no jest to po prostu skomplikowane, tak, na takiego e, przeciętnego Kowalskiego. Mm, no i jeszcze mamy tutaj właśnie różne rodzaje paczek, e, popularne depy, RPM, -y. Te następne to chyba w marcu są, tak? Nie wiem, No i tak jest. tutaj oczywiście nie, nie wymieniłem wszystkich. Więc ciężko jakby mówić o jakimś e, wspólnym tutaj e, podejściu do standardzie, tak? Dobrze, zobaczmy co mamy dalej. No właśnie, tu przejdziemy sobie do, e, do tego naszego elementu. Mm, no ktoś powie, ok, no kolejny standard, tak? kolejna próba wymyślania koła na nowo. E, no jest, ja może powiem tak, że mm, pierwsza wersja systemu e, wyszła w ogóle e, w marcu 2011. Ona była wówczas na, na Ubuntu 10.10. Mm, natomiast ta wersja, o której dzisiaj mówię, będę mówił, to jest Luna która wyszła w sumie dosyć niedawno, bo jeszcze zgłaszałem tę prezentację, to nie było dostępnej, e, stabilnej wersji, była jeszcze tam beta druga. E, I właśnie stabilna wersja pojawiła się 10 sierpnia. Także tutaj też troszeczkę mnie to zaskoczyło, ale oczywiście pozytywnie. E, I ta wersja z kolei bazuje już tutaj na Ubuntu 12.04, czyli na tej wersji LTS, co myślę jest sensownym wyborem. No jak widzimy jest to projekt e, niekomercyjny mm, i prawdopodobnie tutaj bez, e, bez wsparcia jakiejś na przykład większej firmy, no też, też może mieć ciężko, tak? Może, się, może być problem z wybiciem się. No ale jest e, myślę całkiem fajna grupa tutaj deweloperów, cała społeczność, która no, jest bardzo przekonana co do tego systemu. Tak? Mm, sam system korzysta tutaj z własnej powłoki tak zwany Pantheon UI. standard. No tak można powiedzieć. E, nowy standard. E, mają też tutaj własny zestaw aplikacji, czy starają się jakieś takie aplikacje przynajmniej e, budować, które będą się fajnie no, integrować tak, z systemem. Na razie no, ciężko mi tu mówić o, mm, o dobrej jakości takich aplikacji, ponieważ one są jeszcze we wczesnych fazach rozwoju. No i tutaj y, ostatni punkt dla jednych to będzie oczywiście y, zaleta, dla innych wada. Y, ja uważam, że raczej za zaletę jest system dosyć silnie tutaj wzorowany na, na Macu, głównie chodzi właśnie o ten wygląd, tak? No wręcz niektórzy powiedzą, że kopia, tak? Ale w końcu trzeba kopiować raczej dobre rzeczy niż, niż Dobrze, tutaj sobie pokrótce jeszcze omówimy e, poszczególne elementy mm, tego interfejsu. Więc mamy na przykład Pantheon Reader, czyli po prostu nic innego jak LightDM, który e, jest tutaj zmodyfikowany, aby, e, aby nam pasował w tym systemie. Mamy też coś takiego jak Wing Panel, czyli nic innego jak główna belka, która zawiera różnego rodzaju no, notyfikacje itd. Mm, tak itd. Tak e, kolejna rzecz to jest slingshot, to y, po prostu menu, tak, menu e, z aplikacjami. Mm, mamy też plan, który tutaj e, służy nam za dock. O tych elementach też za moment jeszcze tyle więcej powiem. Switchboard to jest taki no, zintegrowany panel sterowania, tak, gdzie wszystkie ustawienia systemu mamy w jednym miejscu. Ostatnio też deweloperzy e, Minta tutaj wiem, że stworzyli coś takiego, mm, e, takie, takie ustawienia właśnie systemu. Można powiedzieć, szkoda, że się tu na razie nie dogadali, tak? ponieważ mogliby spokojnie stworzyć jedno rozwiązanie, które byłoby o wiele lepsze. Midori, standardowa e, przeglądarka tutaj w systemie. Na razie jeszcze to też nie chodzi tak, jakby się chciało. E, Piri, no to jest klient tutaj do poczty, też taki prosty program dosyć. Mm, Mamy też kalendarz, który jest w maja, chociaż w systemie właśnie występuje już pod tą nazwą kalendarza, tak żeby mm, początkujący użytkownicy tutaj mogli go łatwo odnaleźć. Niestety kalendarz też na razie nie ma e, integracji powiedzmy z jakimiś kalendarzami typu kalendarz Google, tak? Mm, Mamy też e, noise, który występuje w systemie pod nazwą muzyka. Mm, no jest też Scratch, to jest taki prosty notatnik. Terminal, terminal też na razie niestety pozostawia e, sporo do życzenia. No i Pantheon Files, czyli właśnie menadżer plik. Czyli już wiemy, e, z czego się ten system nasz składa. Ok, e, tutaj deweloperzy mm, mm, Elementary jakby za bazę dzieli sobie, jeżeli już mówimy o, o wyglądzie, tak? Zapasem wzięli sobie e, GNOME Human Interface Guidelines, tak? czyli takie wytyczne e, co do tych interfejsów. No i tutaj takie główne zasady tego, e, tego HIG-u to będzie zwięzłość, zwięzłość aplikacji. Więc na przykład e, chodzi o to, żeby aplikacje się uruchamiały szybko, żeby nie miały zbyt dużo funkcji, tak, żeby nas tutaj nie, e, nie przerastały. E, również no, z kolei dla, myślę, że dla programistów oznacza to to, że nie muszą aż tak wielu funkcji tak, tutaj planować, programować. Programy mają być raczej, raczej proste. Unikanie zbędnej konfiguracji, tak, no, myślę, że to może odstraszać tutaj początkujących. E, zwłaszcza jak zobaczą, nie wiem, długą listę e, opcji, e, które no nie będą w stanie się połapać, tak? I poniekąd z tymi poprzednimi dwoma punktami tak tutaj przyłączyłem sobie A propos właśnie tej zwięzłości, tak? Unikając funkcji, tutaj małe modułowe aplikacje, aplikacje, które będą się mogły ze sobą komunikować, tak? Tutaj jeszcze a propos tej e, konfiguracji. E, ważne, żeby aplikacja po pierwszym uruchomieniu już działała tak jak, e, tak jak powinna, tak jak powinna działać. Żeby ona była już w jakiś tam sposób e, no, prekonfigurowana, tak? E, I żeby ta konfiguracja była dosyć rozsądna, tak powiedzmy. Mm. Tutaj ten drugi punkt można wyjaśnić, zapytać system, tak? Czyli e, dajmy na to, jest to klient poczty, tak? No to e, chodzi o to, żeby ten klient poczty nie pytał nas na przykład o nasze imię, nazwisko, tylko żeby sobie tą informację pobrał już e, z systemu, tak? Żeby sobie pobrał nas użytkownika na przykład. Okna powitane, no to też tutaj pokażę później, jak takie okno może wyglądać. E, jeżeli nasz program e, koniecznie będzie wymagał jakiejś wstępnej konfiguracji, tak jak właśnie klient poczty albo e, nie wiem, muzyki, no to tutaj fajnie jest zastosować coś takiego, żeby użytkownik sobie mógł na początku bardzo łatwo skonfigurować ten program. No i też opcje powinny być na wierzchu. Jeżeli to się da oczywiście zorganizować, to najlepiej, żeby one były kontekstowo, tak? czyli żeby użytkownik nie musiał tych opcji szukać, wykopywać się dalej. Tak, mam, mam pilnik zapytaj system taki to mnie przedstawił użytkownikowi jak ewentualnie Myślę, że tak, tutaj mógłby system zaproponować no, a my tylko zatwierdzamy. Dokładnie. Tak, ale chodzi o to, żeby użytkownik miał mniej roboty, tak? No to tak. No i tutaj właśnie e, a propos tej dokumentacji, tak, e, ponieważ nasz program na przykład będzie miał mniej funkcji, no to też e, mniejsza ilość dokumentacji, niż nakład pracy tutaj będzie niezbędny. Trzeba pisać zrozumiałe, no to jest zrozumiałe. Unikamy żargonu jakiegoś technicznego. No nie każdy jest jakby geniuszem tak, komputerowym i zakładamy, że nasz użytkownik nie ma praktycznie żadnej wiedzy technicznej. Ewentualnie ta wiedza jest no bardzo, e, bardzo znikoma. Tak? No tak, tłumaczenia też, e, też są istotne. Dobrze, idźmy sobie dalej. Teraz jak wygląda, e, czy powinna wyglądać sama praca z systemem? I tutaj parę takich elementów, które twórcy elementami sobie wzięli za cel. Mm, opcja co? Czyli mm, jak coś usuniemy przypadkiem, e, no to żebyśmy mogli łatwo sobie to wycofać. Klasycznym przykładem są tutaj programy do obróbki grafiki, tak? Gdzie coś tam zamalujemy, dajemy na to i chcemy sobie to wycofać. Mm, czyli nie ostrzegamy, tak? Nie ostrzegamy użytkownika e, że coś źle zrobił, ale dajemy mu zawsze możliwość cofnięcia. Mm, Pierwsze uruchomienie aplikacji. Tutaj już troszeczkę o tym e, wspomniałem, tak? E, najlepiej, gdyby ta aplikacja od razu się uruchamiała i e, no, bo nic nas nie prosiła dodatkowo. Jeżeli jednak jest to niezbędne, to właśnie stosujemy, stosujemy sobie te okna powitalne, tak? Potem też mamy kolejne tak, uruchomienia naszej aplikacji, czy takie już normalne uruchomienia. I tutaj e, jakby za cel e, twórcy elementy postawili sobie szybkość, tak, żeby te aplikacje szybko się ładowały, nie trzeba było czekać. I żeby też były dla użytkownika oczywiste, tak, że, żeby on wiedział, co od razu może zrobić w tej aplikacji. Mm, kolejna kwestia mm, to jest zamykanie aplikacji. E, tutaj e, no, była w ogóle cała dyskusja prawda, e, na temat zamykania, na temat minimalizowania aplikacji, ponieważ twórcy postanowili usunąć przycisk minimalizacji. Mm, no ale właśnie wiąże się to z tym, mm, że gdy my sobie tę aplikację zamkniemy, to aplikacja ma za zadanie zapisać swój stan tak, od razu po zamknięciu, tak żebyśmy też nie musieli o tym myślę, czy pamiętać, tak, że czegoś nie zapisaliśmy na przykład. No i przykładem takiej aplikacji jest ten właśnie Scratch, e, czyli ten notatnik, który na bieżąco sobie zapisuje naszą pracę i gdy chcemy po prostu pozbyć się e, aplikacji czy okna z ekranu, my sobie zamykamy, wkrawiamy i możemy e, z powrotem uruchomić. Aplikacje, tutaj właśnie zaraz no właśnie, aplikacje y, mają generalnie cały czas pamiętać swój stan, tak? No ja tak jak mówiłem, nie jestem programistą, więc nie wiem jak to się organizuje od strony technicznej, natomiast myślę, że to się da zrobić, mm. I tutaj właśnie to działanie jest tak? Czyli e, jeżeli jest, dajmy na to, odtwarzacz muzyczny, mm, to po zamknięciu okienka, żeby muzyka sobie dalej grała, prawda? Mm ale w przypadku na przykład innych aplikacji, tak jak właśnie mówiłem o pośredniku, tak, y, aplikacja nie po prostu zamyka i zapisuje swój stan. No właśnie, tutaj też też o tym wspomnieliśmy, tak? czyli za, za każdym razem zapisujemy sobie stan naszej aplikacji. Mm. Chodzi o to, żeby użytkownik no nie musiał za każdym razem y, naciskać, prawda, zapisz, save, żeby to maksymalnie uprościć. Ok, przejdźmy do integracji z pulpitem. Chodzi o integrację do aplikacji, tak? Mhm. Więc pierwsza rzecz, która y, no, będzie się nam rzucała w oczy, to jest oczywiście e, skrót czy też ikona aplikacji. E, będzie powiedzmy wymaganie co do, mm, co do artystów, co do ludzi, którzy się zajmują mm, tworzeniem takich ikon, żeby tutaj e, ikony podawać powiedzmy mm, różnych rozmiarach, tak? Jest tymi największymi aby ta ikona zawsze się ładnie prezentowała. Tutaj jest jeszcze coś takiego jak kontraktor, też nie chciałbym się e, na razie w szczegóły e, dawać. Kontraktor to jest e, bodajże taki proces, tak, czy taka usługa, która sobie działa w tle i umożliwia aplikacjom komunikowanie się między sobą. Tak to związku właśnie z tymi modułowymi aplikacjami, które mogą poprzez tego kontraktora się komunikować. E, Natomiast e, to, o czym mogę tutaj więcej troszeczkę powiedzieć i się na tym skupić, to są te dwa e, poniższe punkty, czyli integracja z tokiem i indykatory. Tak? Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj, co ciekawe, Mm, co ciekawe, tutaj e, ten nasz DOC, czyli flank e, wspiera e, Unity Launcher API, tak? czyli to, co zrobimy, czy to, co napiszemy pod, pod Unity, czy pod Ubuntu, to również tutaj będzie, czy powinno działać. I na przykład mamy coś takiego jak paski postępu, mm, klasyczny przykład, jak sobie kopiujemy pliki na przykład, no, żeby nam pokazał tutaj pasek postępu. Instalacja oprogramowania, też myślę jest dobrym przykładem takiego pasywnego postępu. No i inny e, rodzaj e, tej integracji to są symbole z angielskiego badges. Mm, one mają tutaj zostanie tylko i wyłącznie nam pokazywać na przykład, e, tak jak tutaj mamy ilość nieprzeczytanych wiadomości, w naszym profilu pocztowym. Także tego typu właśnie rozwiązania. No i tutaj mówiłem też o, wspomniałem o tych indykatorach, tak, wskaźnikach. E, to jest taki standardowy zestaw e, indykatorów. Mm, twórcy elemenci w ogóle tutaj mówią, żeby unikać prawda, e, zbyt dużej ilości indykatorów. Jeżeli nie jest to konieczne oczywiście, no to nie, nie, nie tworzymy takiego indykatora, ale możemy na przykład w niektórych przypadkach niektórych przypadkach sobie e, mm, zintegrować jakby naszą aplikację z którymś z tych indykatorów. Na przykład jeżeli jest to klient poczty, no to integrujemy sobie tutaj z tą ikonką. Mm, jeżeli jest to e, otwarzacz muzyczny, no to logiczne będzie tutaj go podpiąć, tak? I wówczas będzie nam oczywiście jego stan wyświetlał e, pod, pod konkretnym indykatorem. Okej, okay, no i jeszcze tutaj jeszcze o tych szczegółach, tak? ponieważ miałem być o szczegółach, więc yy, przyjrzyjmy się takim konkretnym szczegółom, szczegółom interfejsu, jak, jak to ma wyglądać, jak to może wyglądać. No i tak to właśnie też wygląda w tej e, najnowszej wersji tutaj e, Elementary. Mamy na przykład taki element jak pasek informacyjny, infobar. Yy, mm, ja tutaj nie będę mówił o wszystkich tak, elementach, tylko co, co takich ciekawszych. E, I tutaj widzimy no, na przykład e, te infobary pokazują nam stan aplikacji, <clears throat> jest question, jeżeli aplikacja o coś pyta. Na żółto mamy e, tutaj przestrzeżenie. No i na czerwono, nie wiem czy widać, error, tak, jakiś błąd. Żeby to tak wizualnie było po prostu tutaj łatwe do odczytu. No właśnie, okno powitane, ten welcome screen. E, tutaj nie wiem, czy wspomniałem, ważne jest to, aby, aby okno powitane nie wyświetlało nam się jako osobne okno, tylko w obrębie danej aplikacji, tak, żeby to było e, tutaj ściśle zintegrowane. No tutaj bodajże jakiś player muzyczny e, się nam pojawił. Kolejnym takim elementem interfejsu będzie source case, czyli ta lista źródeł. I tutaj e, ona znajduje się mm, no nie tylko w tym systemie, ale w innych również, zazwyczaj właśnie po lewej stronie. Dlaczego? E, jak czytamy, no to czytamy od lewej strony, tak? Więc tutaj logiczne wydaje się to, co jest jakby najważniejsze, umieszczamy po lewej stronie. I a propos na przykład tej kolejności tychże elementów, zdecydowali sobie twórcy elementów, że e, warto by tutaj umieszczać od tych rzeczy najważniejszych, tak jak na przykład home, a tak kończyć na no, jakichś elementach mniej istotnych czy mniej używanych tak, przez użytkownika. Mm. I tutaj możemy też co ciekawe sobie grupować y, nasze elementy, takie sekcje, tak, typu personal, jakieś y, urządzenia wymienne, y, miejsca sieciowe na przykład. Więc jest możliwość tutaj grupowania. Kolejny taki ciekawy element tutaj, no nie wiedziałem jak to przetłumaczyć, czy w ogóle jest jakieś tłumaczenie, popover. Może ktoś kojarzy. Da się tak przetłumaczyć? No, nieważne. E, niech będzie popover, tak? Czyli e, w przypadku takich okienek, one zazwyczaj mają nam e, umożliwić wykonanie jakiejś szybkiej czynności, tak, tak jak tutaj mamy dodanie zakładki. Czyli bardzo szybkie czynności, Innym przykładem będzie na przykład, tak jak ostatnio w Firefoxie się pojawiło e, wyświetlanie e, postępu pobierania. Także też myślę, że taki przykład tego typu okna. Ok, co my tu jeszcze mamy? Mm, mamy jeszcze przyciski różnego rodzaju. Tutaj myślę, że nie wymaga tego tak większej, większego wyjaśnienia. E, przyciski z ikonami, które E, powinny również po najechaniu pokazywać nam, co dana ikonka robi. Mm, kolejnie, kolejna sprawa to są przyciski e, typowo tekstowe. Tutaj też, e, żeby użytkownik od razu wiedział, co dany przycisk robi. I ostatnia rzecz, ostatnia kategoria to są takie przyciski, mm, które zazwyczaj wzajemnie się wykluczają, tak? czyli jak na przykład przełączamy sobie widok listy plików tak? z, z listy na ikony na przykład. No to te przyciski będą nasze wzajemnie tutaj wykluczać. Ok, kolejnym elementem, takim szczegółem jest e, pasek narzędziowy. Dosyć właśnie charakterystyczny tutaj dla elementary. Od lewej mamy właśnie tej ikonki, E, one tutaj powinny też występować w takiej kolejności od najważniejszych do, do najmniej e, ważnej, czy też od tej, którą będziemy najczęściej wykorzystywać, do tej, która będzie najrzadziej wykorzystywana. Także tak żeby ta kolejność tutaj była e, taka logiczna. Po prawej natomiast stronie mamy pasek poszukiwania i mamy coś takiego jak ad menu tutaj, na następnym slajdzie. to Jest to szczególnione, tak? E, app menu, czyli menu aplikacji, e, żeby ono było zawsze w tym samym miejscu, tak? czyli właśnie po prawej stronie tutaj e, tego pokłada, żeby rozgonić, no wiecie, że tutaj są ustawienia, tak? jeżeli program ma więcej właśnie takich zaawansowanych ustawień, no to, to w tym miejscu je sobie znajdzie. No i pole wyszukiwania też niżej prawej strony, nie prawej niż Mm, wyszukiwanie w ogóle powinno się odbywać w locie, czyli bez jakiegoś zatwierdzania tutaj enterem. E, wszystko powinno w locie się odbywać. No i tu jeszcze wybrałem z takich ciekawszych e, rzeczy, tak zwane Decorated Windows, e, które na przykład mogą nam wyświetlać mm, właściwości pliku w tym przypadku, właściwości fotelu czy też katalogu ale też na przykład e, możemy sobie podejrzeć e, aktualnie odtwarzany utwór muzyczny i też takie okienko nam właśnie pojawi tutaj świetnie taką informację. Zdaje się, że też w kalendarzu, e, jak dodajemy sobie wydarzenie, to też będzie w takim, takim właśnie okienku. No myślę, że dosyć fajnie to wygląda, ładnie się to prezentuje. No jeszcze tutaj zostały nam no, e, przełączniki. Tutaj w ogóle e, zdecydowano, że nie będzie żadnych mm, napisów, tak, aby też e, ograniczyć sobie tutaj tłumaczenia. Czyli generalnie przycisk, który nam coś włącza i przycisk, który nam coś wyłącza. Myślę, że są raczej, raczej tutaj jasno zrozumiane. No tutaj mamy takie cyferki, co one oznaczają? Tak, to są rozmiary ikon, które tutaj e, twórca danej nad aplikacją musi dostarczyć, tak? Więc od tych najmniejszych ikonek e, symbolicznych, 16 pikselowych, aż do największych 128 pikseli. Szczerze, no nie wiem, gdzie, gdzie można te 128 pikseli, być może na tych e- ekranach retina, tak? Miałoby to sens. Tutaj też e, pokażę Wam dla, dla e, porównania, jak to wygląda. No, no e, zrzut ekranu z rozdzielczości Full HD. No i rozmiar ikony jest 96 pikseli, więc strasznie duży jak widzimy. To jeszcze nie jest 128, tak? No, może być to też fajne dla osób na przykład niedowidzących, tak? One sobie bardzo duże ikony ustawić i wszystko jest wyraźne. No, chociaż jak widzimy tutaj Ostatniej pan miano niestety się troszkę rozmyła, także jeszcze widać nie jest tam. To dlaczego znaczy, to napisy są takie małe? No tutaj jest niska rozdzielczość. Także tutaj niestety będzie, będzie jak będzie. Ale widać większość, on już jest w tych a, większych rozmiarach. Tak? A te u góry? No właśnie, te u góry w pasku górnym też powinny się powiększyć. Automatycznie. Tak, tak. Intuicyjnie jak na dole ktoś powiedzisz. No tutaj powiększałem tylko obszar Ale doka. rozumiem, że to jeszcze będzie dopracowywane. No to nie tak. Bo jeżeli ktoś ma problem ze wzrokiem, to logiczne byłoby, że powiększyć wszystko, a nie tylko dolny dok. Nie jest to logiczne. Wcale. Nie jest. Taka osoba, która niedowidzi, to ona potrzebuje dużej ikonki, otworzy się przeglądarka, ściąga maksymalna w przeglądarce i ona, ona nie patrzy, co tam u góry jest. Nie będzie, bo jak dasz pasek u góry, to on ci zabiera e, tak? Czyli to będzie z, obniża. No ale bez tego paska na górze teoretycznie ona też za dużo nie zrobi, tak? Ona no, no i tak nic nie zrobi, taka osoba. A, no, zamiary, tylko jeszcze się ratujemy, tak? Okej, to e, może idźmy dalej. E, E, ponieważ tutaj no, mówimy cały czas o tym user experience, tak, o tym doświadczeniu użytkownika, no tutaj pewnie kojarzymy, e, cóż to takiego jest, cóż to za urządzenie, tak zwany Chromebook, tak. E, no i myślę, że pod kątem takiego właśnie doświadczenia użytkownika końcowego, zwłaszcza takiego użytkownika powiedzmy nowicjusza, tak, mm, to to urządzenie ma szansę, czy już w zasadzie odniosło jakiś tam sukces, wszyscy znamy, korzystamy też z Androida, który no, mhm. e, na pewno stanowi e, swego rodzaju sukces. Na Chromebook e, można powiedzieć niestety, no pochodzi od tej samej firmy, tak, od Google. No ale właśnie, dlaczego, mm, dlaczego tutaj możemy mówić o jakimś sukcesie, tak, w tym przypadku? Ja to sobie nazwałem przypadek Chromebooka, tak? Więc pierwsza i w zasadzie kluczowa sprawa e, dla początkujących to jest to, że system jest właśnie preinstalowany, tak? E, wiadomo, przyjeżdżasz babka, nie będzie sobie tutaj yy, instalować systemu, tylko kupuje już y, komputer z gotowym systemem, więc to jest w zasadzie kluczowa sprawa. Mhm. Kolejna rzecz, tutaj wczoraj też było mówione właśnie o tych aplikacjach webowych, o html że no rodzaju jest to ograniczenie, tak, no bo ogranicza nas tylko do tego e, języka programowania. Mm. Ale to się wiąże, wiąże się to też z tym, że jest to głównie urządzenie do przeglądania internetu, tak, więc, więc e, tutaj e, postanowiono właśnie wykorzystać HTML ale na rzecz właśnie wsparcia GOWE, tak? czyli tutaj e, duża firma czy duża korporacja, która, e, która to wspiera, która finansuje e, rozwój systemu. Mm, Obawiam się, że właśnie bez w e, przypadku naprawdę każdego systemu, tak, bez wsparcia jakiejś większej e, firmy, większej jednostki może być trudno e, się wybić. Tak? Kolejna sprawa, a propos wyglądu dla przeciętnego użytkownika będzie ten wygląd raczej znajomy, raczej łatwy też w obsłudze, tak? bo to jest tutaj podstawą. Tutaj jeszcze y, warto wspomnieć, że jest to y, system raczej niezawodny, a w związku z tym certyfikowany, czyli mm, tutaj yy, chodzi o twórców sprzętu, tak, no, dystrybutorów, którzy no, mogą jakby zaufać w tej kwestii, e, że system na przykład nie będzie zwracany, czy komputery z tym systemem nie będą zwracane po jakimś czasie. To musi po prostu być niezawodne, musi chodzić. Mm. Mm, no a bez, ponieważ jest, ponieważ jest to bazowane właśnie na, na Linuxie, no to system jest bezpieczny. Ja bym tutaj nawet zaryzykował stwierdzenie, że z takich urządzeń e, komercyjnie sprzedawanych mm, to jest to jak na razie najbezpieczniejszy tak, system. Mówię to komercyjnie no, sprzedawanych koniecznie. E, no i w zasadzie to tyle. Dziękuję za uwagę. Gdyby jakieś pytania były, to postaram się odpowiedzieć. Czy ja tutaj mam takie pytanie? E, tutaj Elementario OS właśnie jest wzorowany tak na Apple, ale mnie to trochę dziwi, czemu twórcy nie pomogą na przykład y, y, tworzyć Linux Minta czy KDE Kubuntu na przykład, bo te firmy są wspierane, znaczy te dystrybucje są wspierane przez cały Rule Systems, czyli komercyjnie tak naprawdę. Jeszcze do tego dolicza się netranet cały. No tutaj rozumiem, e, rozumiem oczywiście to, e, to zapytanie i ten problem, tak? ponieważ tak jak mówiłem, w e, przypadku chociażby tego panelu sterowania, tak? no nie dogadali się przynajmniej póki co e, z twórcami Minta, tak? E, co by było myślę fajne, no bo tutaj jednak łączyliby siły i mogłoby coś ciekawego z tego powstać. Znaczy w gruncie rzeczy teraz ten, wczoraj mieliśmy wydanie Cinnamono 2.0, który tak naprawdę oddzielił się już od Gnoma, jest na swoich właśnie bibliotekach sforkowanych w pełni, no to tutaj praktycznie te wszystkie funkcje, co wymieniłeś w prezentacji, to są praktycznie są w Linux Mincie spotykane i nawet jeszcze lepiej działa, potrafią działać. No rację, też, y, też tutaj już z niecierpliwością czekam, żeby wypróbować tego najnowszego cynamona, bo, bo przyznam szczerze, wcześniej też korzystałem właśnie z Epita, y, w sumie mi to nawet odpowiadało, mm, a na razie póki co no, y, przeważył tutaj ten element w związku mm, z prędkością, bo to jednak działa to troszkę szybciej. Tak? Kto chce zadać pytanie, niech podnosi rączkę. Ja mam takie zapytanie odnośnie obsługi sprzętu out of the box, zaraz po instalacji Elementor OS, bo yy, no user experience nie tylko się odnosi do ładnego wyglądu, tak, czy wygody obsługi jako takiej, ale ważne by było, żeby te, te wszystkie aplikacje, które mam zainstalowane w systemie do odtwarzania muzyki na przykład, tak, do łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, żeby to miało na czym działać przede wszystkim po instalacji jak, jest, jak właśnie w tym systemie to wygląda? Czy to już jest dopracowane, czy jeszcze niekoniecznie? Bo wersję beta ostatnio testowałem jakiś kwartał temu y, na dosyć starym sprzęcie, sześcioletnim laptopie i tam nie wszystko działało zaraz po instalacji. Hmm, no tak. Y, z jednej strony rzeczywiście, tak, ja też skupiłem głównie na tym wyglądzie, tak, to przyznaję. Natomiast tak, z obsługą sprzętu no ja nie miałem na przykład problemu. E, wiem, że e, brakowało pewnych kodeków, nawet tam, nie wiem, do odtwarzania bodajże, e, do, do odtwarzania filmów, tak, coś tam. Ale o tyle było to fajne, że system, no podobnie chyba jak Ubuntu, zaproponował mi instalację, prawda, odpowiedniego kodeka, więc to jest, myślę, no, dosyć wygodne, chociaż jeszcze lepiej by to było już w systemie. Znaczy ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie korzysta z, z Ubuntu i jak na punktu, czy działa tak samo powinno, czy działać na elementach. Ale mit działa. Co? Ale mit, no mit to jest troszeczkę przerobione. No, to też jest troszeczkę przerobione. No, no Tutaj myślę, że oni tu bardziej poszli nie to, co jest pod spodem całkowicie, tylko właśnie wygląd i, te ulica, nie? Tak? W tym kierunku To jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, właśnie, bo elementy z tego, co e, się orientowałem, z tego, co widzę też, e, on został dosyć okrojony, prawda, tam nie ma nawet pakietu, prawda, do biurowego, dajmy na to, więc on został okrojony tak, żeby cała instalka była 700 MB, tak. Też brakuje pewnych kodeków na przykład. Czy to jest system dla tych, co, który nie zagra na magetę? Tak? Można powtórzyć? To jest system dla osób, którzy, których nie stać na Maca, tak? No, poniekąd. W sumie na maku też mało co działa. <laughs> Ja już mam takie Zaczęliśmy mówić o tych ikonkach, e, że trzeba tam odpowiednie zmiany ikon dodawać prawda, do systemu, żeby ten system powiększyć e, ikonki widoku i tak dalej. Mm, wspomniałeś też o ekranach Lipina, e, że być może do tego gdzieś nie daje. No właśnie jak ten system ma się dopasowywać do różnego rodzaju ekranów. A teraz ekrany o, o wielkiej gęstości są bardzo popularne. Będą też na, wiesz, na dyskach za chwilkę macOS praktycznie, na którym to jest bazowane, już, już w tej chwili się dopasowuje do e, różnych gęstości ekranów, tak? Android robi to samo, więc no, mam pytanie, jak to się tutaj zachowuje? Obawiam się, że jeszcze w tej obecnej wersji to, to byłby problem e, z większą gęstością, chociaż no nie, nie miałem okazji e, sprawy przetestować. No, należy liczyć na to, że kolejne wersje, tak, już tutaj jakieś tam wsparcie będą dostarczać coś, coś właśnie, nie wiem, może autorzy coś piszą o tym, że ktoś proponuje, bo jednak projektują system, tak? E, no, powinni to tak przyszłościowo <laughs> dość, a ta przyszłość jest właściwie już tuż, no, te plany już, już teraz wchodzą, już teraz każdy będzie miał w domu, wiesz, 20% monitor, to będzie mówić jakoś 4 e, też takiego, prawda? Szczerze to nie wiem, czy, czy, czy już była poruszana ta kwestia, no ale zobaczymy. Tak? Obecnie jest taki tak? pierwsza. E, tak, tak, tak. To jest, e, no tak jak mówiłem, wersja e, z sierpnia, tak? czyli z 10 sierpnia, bazowana na tym ostatnim Ubuntu lps A jak tam jest serwer yy, wyświetlania? Tam no, są XORki zwykle. A jeżeli to bazuje na Ubuntu, to czy to będzie właśnie Smirze w będzie przyszłości? Ciężko tutaj powiedzieć, bo, no, bo też nie jestem tutaj jednym z, <laughs> z deweloperów, natomiast no, tego, co ostatnio się czyta, prawda, no to Ubuntu jednak idzie w swoją stronę, tak, czyli będzie ten mir cały. Natomiast na przykład GNOME, na którym zresztą troszeczkę ten element się pasuje, no to e, zakładam, że raczej pójdą w stronę Winlanda. Ja już ostatnie pytanie, też w temacie ikon. E, mamy 2013 rok i nadal <clears throat> dostarczamy 20 wersji ikon rastrowych w różnych rozmiarach, zamiast dostarczyć jeden plik SVG. Dlaczego? KDE 4 już 5 lat temu wprowadziło support dla ikon SVG e, i nie wiem, co jest problemem, żeby to zrobić i to rozwiązuje wszystkie problemy i tych ekranów wysokiej gęstości i tak dalej. To oczywiście to jest dobre, dobre spostrzeżenie tutaj. SVG byłoby pewnym rozwiązaniem myślę. Ale też, no nie wiem, nie wiem jakie tutaj są prawda, decyzje, czy jakie będą decyzje deweloperów. Dobra, koniec. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Za pytania.